でも疑うよりは信じなさいってお母さんが言ってました人は優しさを持って生まれてこないんだよって生まれながらに持っているのは食欲とか物欲とかそういう欲だけなんですってつまり生きる本能ですよね優しさは体が成長するのと同じで自分の中で育てていく心なんだってだから 人によって優しさの形は違うんだって欲望は誰でも生まれながらに持ってるから理解しやすいけど優しさは個人個人の手作りみたいなもんだから誤解されたり偽善だと思われやすいんだよなでもトールは丸だったりとんがりだったりいろんな形の優しさがあるのかと思うとワクワクしました 優しさはろうそくみたいですポッと明かりが灯るのですそうすると私は嬉しくてにっこりしたくなるそんな優しさなのですあろうそくはやっぱり変でしょうかあうんいやなんか情けないや男のくせにぐちぐちして私は嬉しいです なっていける気がするからですあというのも失礼ですねああそんなことないよすみません基地を守る任務を続けますでもトールはトールは信じてあげな疑うなんて誰にでもできる簡単なことだしトールは 信じてあげられる子になりなそれはきっと誰かの力になる